Y el hombre venía hablando. Dice, este, ¿por qué está mirando? Él si, esposo mío no hice nada, si esposo mío no hace nada. Él dice, ¿qué es lo que mete un tiro en la cabeza? Cuando eh, pregunta a esposo mío, dice, ¿por qué va a meter un tiro en la cabeza mía? Él dijo, no, no, no, yo te voy a meter un tiro. Él se fue a buscar su arma, cuando venía se le dio un tiro al esposo mío. Sí. No, no. ¿Por qué De baile así. De baile, así por el abuso. ¿Cómo? ¿Quién que ustedes? yo no conozco. ¿En qué andaba Alguien estaba, alguien estaba jugando domino, pero yo no, yo no conocía a nadie para allá. Porque, porque estaba fumando, en droga que está. Estaba en droga, viene a dar los haitianos y tiro así de baile. No tiene ningún problema de baile así. Porque tienen dos meses viene ahí. Il savait, ni ne savait le, le, le Non, nunca. Et pêche, ouais.